Hey Mr. Country 旗を振って Hey Mr. Country パンツ今でも すことを忘れてしまってる仕方なく国を開いたらほらちょっとずつ薄れてゆく思い出しのいらない足りないそれじゃ明日を描けないヘミスタカンフィー 私がいる。さよならもありがとうもごまかしたままだから俺様のパンケーキくらい食わせてやらなきゃな気がつけば静まる夏終わってちょっと やめれ俺は俺が消さらせな Hey Mr. Country 取り戻して consider your independence. Hey, Mr. Country. No longer my little brother. Hey, Mr. Country. Why did you think I could shot you? Hey, Mr. Country. Did you really want it? You said on my hand. Hey, Mr. Country. 結局俺らみんな弱い存在だけど明日を描くのさ Hey Mr. Country 肩を振って Hey Mr. Country あれエロしいよあなたくれたぬくもりが私になる We are country Hey Mr. Country 時を戻す Hey Mr. Country 過去をへたりあう